Hi. Hi, cute butt. 失误的猫咪。 Have one. <laughs> You can have one bite. Sit. <laughs> Oh my god. It's pistachio ice cream.